还没人喊卡是吧？这谁的歌啊？怎么这么好听啊？不用在电影里太可惜了。看完了这段视频，我真的觉得这个世界充满恶意。 搞什么鬼啊！我真的不是一个很爱演的人。其实演的最好的都是我们的演员。坐在监视器前面，遇到有趣的表演，我会比他们还疯癫，比他们还开心。然后遇到一些比较心痛的场次， <laughs> 当他们真情流露的时候，我也会被他们感动。有些时候可能也控制不了自己的情绪。某些场次，他们可能会由于一些表演经验相对比较少一点点。 会把我当演员的过程里面所有的心得，然后倾囊相授。而且我真心的希望他们觉得，这么啰嗦的导演确实对他们有帮助。目前看起来他们应该表现都还挺不错，的，特别好，一条不优秀到没有办法做主。 <laughs> 作为观众，我觉得是最幸福的一群，因为你只要花少许的电影票钱，就可以欣赏到我们这么多人这么长时间的努力。 太假哦，这样受不了。好冷吗？先上来暖一下。那我相信在电影院里面，他们应该可以得到最多的属于他们的掌声。好了，导演日记第二期，所有人都已经收工了，只有我留在这里加工、加工、加班。夜深了，我连话都说不清楚，饶了我吧，再见。 you.